我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵。 你在干什么？你，你，你姐回来我怎么弄啊？ <laughs> 我怎么弄，大哥？ 宝宝，啊，哪个是妈妈？啊，对，谁是爸爸？啊，你是爸爸吗？真棒，真帅。 黄鹂鸣翠柳，你还没有女朋友，雌雄双兔傍地走。你。